हाम्रो सबुज एकदम दामी थियो होइन सबै मिलेर काम गर्ने यताउति अब ठिक छ अब ट्रान्सपोर्ट भयो ठिकै छ जहाँ गएर आफ्नो बेस्ट दिन्छ होइन घडी तर यो चाहिँ क्या कस्तो कस्तो राम्रो गुड मर्निङ गाइस अब चाहिँ फाइनल चाहिँ हाम्रो डिभी जाने बेला भइसक्यो होइन इट्स भेरी गुड पर्फ्युम अब चाहिँ हामी ड्युटी जाने बेला हाटिसकेको छ जानुपर्छ अब ड्युटी आइफोन आइफोन उसको पनि ट्रान्सफर भएछ नयाँ स्टोरमा होइन मेरो पनि नयाँ स्टोरमा ट्रान्सफर छ मेरो चाहिँ एयरपोर्टमा हो ऊ चाहिँ सिटीतिर जाँदैछ ल दुईजनाको आज लास्ट लास्ट दिनु हो बिहान बिहान ब्लगै हालिदियो बिहान बिहान चाहिँ हालिदिनु पर्छ आज नि भारी मिलाउने भयो त काली त क्या के छ दाजु भोलि भाइको ट्रान्सफर छ अनि राम्रोसँग बस्ने होला काम गर्नु अब यस्तै भएन अब ड्युटीहरू सबै गऱ्यो उस्तै के छ दाइ सन्तोष दाइ हो राम्रोसँग काम गरेर जाएर पनि त्यही हो है ल दाइको आशीर्वाद लागोस् यस्तै हो ल म अहिले चाहिँ ब्रेक आइसकेको छु ब्रेक आइसकेको माल आइसकेको छ होइन राउन्ड एक अनि भित्रको माल कन्डिमेन्ट्सहरूले सँगसँगै अनि माल चाहिँ के लिएर आउनु कति धेरै माल लिएर आएको यार जामर त धेरै लिएर आउनु भएछ लास्ट दिन होइन भाइको कैसा है रे वही बंदा कैसा है तुम टिकटॉक नहीं बना रहा है वीडियो बना रहे अब इधर से हम जाएगा आज लास्ट है मेरा किधर जा रहा है एयरपोर्ट एयरपोर्ट में एयरपोर्ट पे काम करने जा रहा है अच्छा है मैंने इतने बार काम किया लेकिन तुम्हारा नाम नहीं मालूम है क्या है तुम्हारा नाम लक्ष्मी नारायण हाँ लक्ष्मी नारायण किधर घर किधर है हैदराबाद म चाहिँ अब बाहिर ब्रेकमा यसो हाम्रो चाहिँ यो हो यस्तो रेगिस्तानै रेगिस्तान भएको ठाउँमा छ होइन अब चाहिँ अब हामी चाहिँ अब एयरपोर्ट नयाँ ठाउँ नयाँ स्टोर के कस्तो हुन्छ मलाई पनि थाहा भएन होइन ल ल ल अब चाहिँ हामी यसो बिजी छौँ हाम्रो काम चाहिँ अब सक्यो है मेरो यो स्टोर यहीमा मैले कहिले कसो टिकटकको भिडियो बनाउँथेँ होइन Karan's vlog ga. Who's in? Karan last video. Ah, where is okay? Lovely. Eh. <laughs> let's go. Let's go. Let's go. okay, no worries. it's Bulgaria. No worries. Go, go, go. go. What do you want to say today? Again. So, guys, this is my. Ah, other thing. Okay, okay. आज अनि नेपाली ओके नेपाली इङ्ग्लिस ओ you? एभर उसले बोक्छ जातिमा याद हुन्छ नि खै बोलेको के बोल्नु हो ल अनि No, it's no Purano airport. Say, say it again, Karan. Huh? Say it again. I think your fans didn't hear that. Oh. until, until you're sitting up. Lovely. त्यसो बोल आज उसको लास्ट दिन हो बन्देका है नयाँ भ्लगर हाम्रो स्पेसली भ्लगर अर्को भ्लगर ल तिम्रो आज राखिदिनु छ होइन अब के छ अब सबुतको अवस्था कस्तो भयो के छ सकबुट राम्रो थियो अनि हाम्रो चाहिँ एकदम दामी थियो होइन सबै मिलेर काम गर्ने यताउति अब ठिक छ अब ट्रान्सपोर्ट भयो ठिकै छ जायो भने आफ्नो बेस्ट दिन्छ होइन हाम्रो यो राजकुमार दाई चाहिँ दस वर्ष भइसक्यो एउटा ब्याकडाउनमा गएर अहिले हाम्रो चाहिँ मेन्टेनेन्स हुन्छ पछि गएर उडेसका लाग्न सके केटी भेटिरहेको छैन अहिले अब छैन बिचरा चालिस वर्ष कटा बेला धेरै छैन चार वर्ष त कति छ अब चालिस वर्ष कट्न धेरै दिन छैन अब कति चार वर्षपछि चालिस कटेसी रमाउला हो होइन त्यहाँपछि नेपाल गएपछि सबैले बाजे अङ्कल कि त अब त्यही त दाइ भन्यो होइन यो म चाहिँ कस्तो भन्छु भने होइन यो उमेर भनेको चाहिँ लाइक पोइन्ट हो मान्छेको उमेर भनेको बढ्दै जान्छ होइन तर उमेर बढे पनि मान्छेको चाहिँ त्यो हुन्छ कि मन चाहिँ यो हुनु पऱ्यो कि लाइक यो हल्लो एनर्जी कसरी हुन्छ अब काम गर्ने के गर्ने राम्रो काम गर्ने सबैसँग मिल्ने जुल्ने कस्तो खालको म चाहिँ तिमीलाई यो सहज दिन्छु सही हो दाइको सहज पनि एकदम राम्रो होइन जे जस्तो भए पनि बिचरा बुढो भइसक्यो अब काम सो <laughs> म चाहिँ भर्खर रुममा पुगेको अब चाहिँ हामीहरू एउटा कार्यक्रममा जानेछौँ बर्थडेमा एउटा दिदीको बर्थडे छ त्यहाँ जानेछौँ केटाहरू मिलेर हामीहरू हामी चाहिँ रेडी भइसकेका छौँ पार्टी खान जानलाई अब केटाहरूको मेसेज आएको थियो भर्खर ल रेडी भएर बस भनेर म चाहिँ रेडी भएर बसिसकेको छु अब केटाहरूको वेटिङमा हो अब चाहिँ जाने गिफ्ट खेल्नलाई अब चाहिँ हामी लाग्न थालेको दाईको रुममा दाइले मलाई मेसेज गरिरहेछ होइन हामी चाहिँ अब बर्थडे पार्टीमा जाँदैछौँ होइन ऊ चाहिँ चप्पलमा लगाएछ उसले भन्दैछ चप्पल कि ठिक कि जुत्ता ठिक म भन्छु पार्टीमा जानु लाग्छ भने जुत्ता लगाएर नै जाऊ के के सिम्पल भएन केटीहरू हुनुसक्छ त्यहाँ होइन बहिनीहरू हुनुसक्छ दाइले चप्पल लगाएर आउनु भएको छ त भन्दैन ठिक अर्को हाम्रो दायाजी आउनुभयो दाजुले पनि चप्पलै लगाएर आउनु भएको छ तर हामी चाहिँ जुत्ता भाटिएर र केटाहरू चाहिँ सब तयारी भएर जाँदैछ होइन गिफ्ट किन्नलाई हाम्रो अघि दाइहरू चप्पलमा हिँडिरहेको मैले भनिसकेँ दाइलाई होइन केटा भान्नु न हल्का भनेर भावुक भएर रुममा गएर जुत्ता लगाएर आइसकेको अब हेरौँ के हुन्छ अब मिलाएर किनौँ न एउटाले सबैलाई एक घन्टा दिनुभन्दा होइन तख मिलाएर देसी एउटा सबैको माया एकैचोटि हुन्छ नि त होइन दामी किनिदिउँ दामी एकदम हाम्रो राजकुमार दाईको स्माइल फेरि ढाइ लाखको भएको के अरे उदाइले चाहिँ त्यो डोल स्विच गर्यो मैले चाहिँ यो क्या दामी देखेको या चम्किरहेको होइन मैले चाहिँ यो डल चुज गरेको होइन तपाईँले चाहिँ के चुज गर्नु त दाजु मैले अब हामी तपाईँले चाहिँ घडी तर यो चाहिँ क्या कस्तो कस्तो राम्रो कस्तो राम्रो यहाँ कस्तो भने यार तल यो टल्केर क्या दाम देखेको के कहाँ गएको केटा हो यार मलाई छोडेर यार तपाईँ दामी छ कानमा कस्तो दामी छ त हामीहरू चाहिँ सामानहरू लिएर हिँडिसकेका छौँ उसले चाहिँ टन्नै सामान लिएर आइसकेको छ हाम्रो चाहिँ यहाँ छ हाम्रो पनि जम्मै छ सामान त आज दिदी खुसी हुने भयो यो ब्रेड पकौडा जस्तो छ मिठो छ हौ ठेकुवा दुई पचास ल तिमीले चिया चियाले खानु मिठो रहेछ यहाँ तपाईँले ए के खाएको मुखमा भिडियो भिडियो नै हो नि छु बसौँ न त्यहाँ हामी खाएर चाहिँ हिँडिसकेको छ हामी उसको ब्लगमा हेर्दैन फेरि के हो यो हामीले किनेको सामान बर्मा दाइको र मेरो बर्मा दाइको चाहिँ बेबी डोल ठुल्ठुलो चाहिँ हाम्रो सानो छ हाम्रो सही हो सही हो दाइ सही हो हाम्रो ठुल्ठुलो हुन्छ ठुलो हामी चाहिँ आधा बाटोतिर पुगिसकेका छौँ किनभने दिदीको भोल्टेज चाहिँ कस्तो अर्को बिल्डिङमा हो होइन आफ्नो बिल्डिङभन्दा लामसिङ दस पन्ध्र मिनट लाग्छ केटाहरू म सिर्न कुरा गर्दै हिँडिरहेको छ होइन केटाहरू त्यहाँ लिफ्टमा चढ्न आँटिसकेको छ घरको रुममा लिएर आएछ बर्थडे मनाउने अर्कै ठाउँमा होला उसको त कहाँ हो उसको त ब्लग हो लास्टमा हाल्छ ए ब्लग हो त्यो ब्लग कि ब्लग के के हो त्यही हो हेलो गाइस हामी चाहिँ यहाँ बर्थडे मनाउन लागिरहेको भन्दै भन्नु पऱ्यो नि त नि ब्लगको त ल ल ल झोलाइदिउँ झोलाइदिउँ ल मान्छे जस्तै झोला दिएको नि त अरे उसले मान्छे ल ल ल भाइ ल आज हाम्रो कमला बहिनीको बर्थडेमा चाहिँ म्याडमले चाहिँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ <laughs> पकाएको उहाँले हो ल थ्याङ्क यू सो मच सबैजना खट्टा खट्टा हल्का फुल्का एक्सप्रेसनवाला डान्सरहरू त छ बर्थडे मनाएर चाहिँ पऱ्यो बर्थडे चाहिँ राति मनाएको थियौँ अहिले चाहिँ बिहानै भइसक्यो हामी चाहिँ रुमतिर हिँड्न लागेको रातभरि बर्थडे बनाएछ म चाहिँ भर्खर उठेर रुममा लाग्यो किनकि साढे दस बजी ड्युटी छ मेरो सो फाइनल चाहिँ म आफ्नो बिल्डिङमा पुगिसकेको त्यो यतापट्टिको छेउको बिल्डिङ चाहिँ हाम्रो त्यो बिल्डिङ म चाहिँ आफ्नो रुममा पुगिसकेँ कपडाहरू चेन्ज गर्नुपर्छ किनकि अब मेरो साढे दस बजे बिहानको ड्युटी छ नयाँ स्टोरमा होइन दायाहरू आउनुभयो सबै सिपबाट काम गरेको ड्युटीबाट पनि दायाहरू आउनुभयो रमाइलो भयो अन्ताक्षरी भयो हरेक चिज दामी भयो होइन यस्तै हो अब चाहिँ म यो कपडाहरू चाहिँ भएर धुन पर्छ किनकि कपडाहरूमा कलरहरू लागिरहेछ होइन सो यस्तै गरेर आउँछ बिस्तारै आउँछ किनकि टाइम हुँदैन आउँछ